dekat kasena Lawet rakan kana BMA Dari Pulau Bandar sampai Ujung Pang ke Bapen Tenan harap selabang Mangkai nam juta ke Kebasina Wadah di pulang je tidung juga Kamu nyaman berkajut saudara Hasil gaya

Gatalang uleta nyo ay raka Di BMR nyan tali dibuka Karena kegabutan nyo ay raka Tinggal